Братский гол организуйте, блядь! Что ты делаешь? 30 секунд на гол. 2 минуты прошло, 2-0 уже. Сейчас, сейчас. Три минуты. Ждем три минуты. Давай, блядь. Хоть она так наоборот будет? Да, да, дальше контраполь будет. Там вошла! СВП подписал себе смертный приговор. Согласен, что играет в колхоз. Васил! Вау, первый удар поворот, да? Ну. Хорош. Что, вы упали? Сам, Леня, сам, Лень! Че? Хорош. Ничего. Вставляй, вставляй. Бой! Походу сегодня рекорд будет? М? Рекорд будет. Да, сегодня, сегодня походу 25-0. Или 100-0. А сегодня будет мировой рекорд. Нет, э, рекорд Кубка Инфини. Thank you. Сзади.